असलकम मेरा नाम है मोहम्मद दानिश और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ शाला आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग किसी भी वीडियो को स्क्रिप्ट कैसे कर सकते हैं उसका साइज़ छोटा कैसे कर सकते हैं बगैर उसकी क्वालिटी के छेड़े उसकी क्वालिटी को ख़राब किए उसकी मेमोरी को आप कैसे कम रिड्यूस कर सकते हैं जिसे आप कह सकते हैं तो ये एक मेरे पास एक वीडियो है ये इस वक्त आपको यानी कि दिखा रहा हूँ कि ये एक सौ सतहत्तर एम में ये एक फाइल है तो मैं इसे कम मेमोरी में रिड्यूस करूँगा बगैर क्वालिटी को चेंज किए उसके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है फ्री वीडियो कंप्रेसर तो इसका ये लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा आप इसे वहाँ से आसानी से कॉपी या लिंक को क्लिक करेंगे तो आसानी से क्लिक हो जाएगा और आपके सामने एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिससे आपको साफ साफ इसका डाउनलोड का लिंक मौजूद होगा आप किसान से डाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करना है डबल क्लिक करके इसको आपने मुकम्मल इंस्टॉल कर लेना है जैसे आपको मैं भी दिखा रहा हूँ कि मैं किस तरीके से इंस्टॉल करूँ आपने भी इसी तरीके से इसको इंस्टॉल कर लेना है ये देखिए मेरे पास इस तरह की ये विंडो ओपन हो चुकी है मतलब ये प्री वीडियो कंप्रेसर अब मैं यहाँ पे वो फाइल लोकेशन दूंगा जहाँ पे वो मेरी वीडियो मौजूद है इसको कम साइज में करना चाहता हूँ उसी क्वालिटी को बगैर ख़राब किए उसकी सिर्फ मेमोरी ही कम करनी है उसको रिड्यूस करना है उसकी मेमोरी को तो यहाँ मैं अपनी फाइल लोकेशन देता हूँ जहाँ वो फाइल मौजूद है इसलिए मैं यहाँ पे ओपन करूँगा तो जैसे मेरे पास ये फाइल यहाँ पर मौजूद थी मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से ओपन ये देखें यहाँ पे इसने मुझे बता दिया है कि file size one seventy seven point seven eight MB बी या के बी पर सेकेंड किलो बाइट सेकेंड ये इसकी जो फाइल साइज के हिसाब से बता रहा है कि बयालीस सौ एक के बी पर सेकेंड इस फाइल का साइज़ है और ये इसकी ड्यूरेशन है यानी कि इतने मिनट की आपकी वीडियो है उसके बाद यहाँ पे मुझे वीडियो फॉर्मेट बता रहा है कि ये एच टू सिक्स फोर इसके अलावा भी होते हैं उसके बाद यहाँ पे मुझे वीडियो के बाइट्स बता रहा है कि वीडियो का बाइट्स क्या है उसके बाद होगा तो आपको सेम लगेगा अब ये इसकी हाई विथ है और ये इसकी हाइट है हाइट और विथ ये इस वीडियो यानी कि ये एक हज़ार अस्सी पिक्सल में है इसके बाद ये देखें यहाँ पे मुझे इसने एम बता दिया है कि ये देखें आज से डिक्रीज यानी कि से कहाँ तक इसकी मेमोरी को रिड्यूस कर सकते हैं ये देखिए मैं अपनी मर्ज़ी से इसे रिड्यूस कर सकता हूँ दस परसेंट बीस परसेंट तीस परसेंट चालीस परसेंट जितना चाहूँ मैं इसे रिड्यूस कर सकता हूँ यानी क्या मैं इसे कहता हूँ कि तीस परसेंट मैं इसे रिड्यूस करना चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पास जो ये एक सौ पच्चीस इसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं तो कटिंग करना चाहते हैं तो इसमें कटिंग भी कर सकते हैं स्केलिंग करना चाहते हैं तो यानी कि उसकी हाइट को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं अब मैं ऐसे चाहता हूँ कि ये मेरे आउटपुट में तिरपन इशारिया तीन एम बी में मुझे शो करा दे सिर्फ और सिर्फ ये मेमोरी को कम करेगा इसकी क्वालिटी को चेंज नहीं करेगा उसको कम नहीं करेगा इसके बाद यहाँ पे मैं इसे कंप्रेस पे क्लिक करता हूँ जहाँ मैं इसे कंप्रेस करना चाहता हूँ वहाँ मैं इसे कंप्रेस कर सकता हूँ अब तुरंत ये पहले से ये फाइल जो मौजूद है इसलिए मैं यहाँ पे वन करके इसे शेयर कर देता हूँ इसके बाद मैं इसे जहाँ पर यस करूँगा और ये क्लिक करूँगा ये यस पे क्लिक करूँगा और ये अपने आप इसे कन्वर्ट करेगा और उसकी मेमोरी को कम कर देगा अपने हिसाब से ये प्रोसेस मुकम्मल कर लेगा मुकम्मल कर लेने के बाद ये मुझे आउटपुट पर जो भी इसको मैंने यानी कि फाइल साइज बताया कि इतना डिस्क्रीज करना है तो ये उतना ही मेमोरी में ये मुझे डिस्क्रीज करके दे देगा तो अब आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरे पास टाइम्स ने मुझे ये फाइल को कंप्रेस करके दे दिया है अब मैं आप लोगों को इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा पहले यानी कि कन्वर्ट होने से पहले का रिज़ल्ट और कन्वर्ट होने के बाद का आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा कि आप दोनों की क्वालिटी में फ़र्क जो है आप वो चेक कर सकें कि कोई अगर अदल बदल आ चुकी है तो आप खुद ही पहचान लेंगे कि इसमें किसी किस्म की अदल बदल नहीं आई हुई है तो ये पहले का रिव्यू है मैं भी आपको चेक करा देता हूँ ये है पहले का रिव्यू ये है दूसरा इसको भी आपको ज़रा चेक करवा देता हूँ यानी कि इसने उसकी क्वालिटी को बिल्कुल चेंज नहीं किया है और जितना मैंने उसे यानी कि कंप्रेस करने को कहा तिरपन इशारिया तीन तीन एम में तो इसने मुझे लगभग इक्यावन इशारिया नौ एम में ही कन्वर्ट करके दे दिया उससे यानी कि जो बताया गया उससे ज़्यादा कम किया और क्वालिटी को भी इसने नहीं ख़राब किया पहले का रिजल्ट आपको मैं भी दिखाता हूँ प्रोपरेस में जाकर पाँच मिनट और तीस फ्रेम पर सेकंड और 1920 सौ बीस एक हज़ार अस्सी पिक्सल और ये मैं भी आपको दिखाता हूँ जो मैंने बाद में इसकी भी वही की वही है लेकिन जो डाटा रेट है वो गिरा दिया और जो टोटल बाइट है वो गिरा दिया लेकिन फ्रेम और क्वालिटी उसने सेम ही मेरे पास उसने मुझे आउटपुट पर शो करवाई है यानी कि ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़बरदस्त है ये अच्छा रिड्यूस कर देता है जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि V L C media player से हो जाता है लेकिन वो कभी कभी हमें क्वालिटी चेंज भी कर देता है और प्रोड्यूस भी नहीं करता है इतनी ख़ास लेकिन ये सॉफ्टवेयर हमसे अपने मर्जी के मुताबिक इसमें मेमोरी को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे रिड्यूस करवा सकते हैं इसका लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा आप इसे वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और हाँ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उनको भी बताइए कि इस तरीके से आप अपने कोई भी वीडियो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं इससे आपकी हार्ड ड्राइव का जो डाटा है ये बच जाएगा हार्ड ड्राइव हो गई मेमोरी कार्ड हो गया जब मोबाइल फ़ोन में आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये कंप्यूटर से कन्वर्ट करके इसको मोबाइल पर कॉपी कर सकते हैं और फिर मेमोरी कार्ड वगैरह की जो मेमोरी है उसमें भी बचत हो जाती है थैंक्स फॉर वॉच अल्लाह हाफिज़